दिल का दरिया बह ही गया राहों में जो तू मिल गया बात है इस कदर दिल है टूटा तुझे कितना चाहे और न लेंगे कभी दम तुझे कितना चाहने लगे हम तेरे बिन अब न लेंगे कभी दम तुझे कितना चाहने लगे हम बाद दिल की